अस्सलाम आज के पेशेंट जो हैं ये बैक पेन और शटिका पेन लेकर आए हैं और पिछले चार साल से इनको पेन है और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवा चुके हैं और डॉक्टर्स को भी दिखाया है और जो लास्ट डॉक्टर को दिखाया है आ, तो उन्होंने इनको रेकमेंड किया है कि जी अब इसका ऑपरेट ही आ है इसका और कोई हल नहीं है तो देखते हैं इन उम्मीद है कि ऑपरेट से भी बचेंगे ये और इन ठीक होंगे ये इनको मैंने ट्रीटमेंट किया है बेसिक कारोप्रैक्टिक सेशन किया है फिर इनको मैंने एरोकुलर थेरेपी दी है एरोकुलर एक्ोपंचर और बैक पे डायरेक्ट एक्ोपंचर मेथड जो सी होता है वो किया है इनको मैंने इसके अलावा फायर कपिंग की है तो उम्मीद है कि इन इनको जो एडजस्टमेंट के बाद जो इनका बहुत ज़्यादा पेन नीचे टाँगों में जा रहा था इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि तीन से चार सेशन पाँच सेशन में ये अलहमदिल्ला ठीक ठाक हो जाएंगे बिल्कुल

Bác sĩ đó thế. Bác sĩ. Bác gì, Bác sĩ. Bác sĩ con vợ. Hả? Bác sĩ túi vợ. Anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh इंशाल्लाह अल्लाह के से एक बार आपके पास आया था वो वीडियो का दर्द लेकर आया था मोबाइल चला के मैं इसी बार आया हूँ 네. Gracias. Sudah जब हकदार तरफ होता है जब खत्म गुना अल्लाह का बरकत है बारिश

रिलैक्स रिलैक्स ही नहीं लेगा जो तुम्हारा इतना टाइट हो रहा है एस को और पता मेरे हाथ बिल्कुल असल बात ये है ये शुरू से कड़क काम किया नहीं नहीं वो मसला नहीं है वो सिर्फ ये सब डेट है नहीं नहीं वो डेट वाला मसला नहीं होता आप ढीला छोड़ोगे आप मेरे हाथ से नीचे गर्दन ढीला हो जाएगा आप आगे क्योंकि तो मेरे आखिर तक उसको हड्डी को निकालना है भाई 出来就人，了，还是不能离